Hoci voto poios kai ho teore utes. Hoci voto poios tas sanidas skeparnoe pelecae en plaki kai homalisdei. Toe trupanoe trupae te machairidi glufei tais peronais henoi kai colle collae kai ecponei placas trapesdas quisti Ho torneutes, e fu pobatu cace tornuei toe tornoe, en torneuticoe batroe, sfairas, coonus, eiconia, cae alla homoia toreumata.